टीसीएफ के बच्चे एक पसमानदा बैकग्राउंड से आते हैं और उनके लिए जितनी भी टीसीएफ कोशिशें कर सकती है वो करती है लेकिन इसके बावजूद उन्हें और ज़्यादा मेहनत और और ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत है और ये वो चीज़ है जो ए प्रोग्राम के थ्रू आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एफ एक इदारा नहीं है एफ एक मूवमेंट है और हमें इस बात की बेानतहा खुशी है कि ये नहीं है कि सिर्फ जो इदारे में लोग कर रहे हैं काम लेकिन सारे वॉल्टियर्स जो हैं और सारा माशरा जो है मिलकर इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और ये इस इदारे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी सबसे बड़ी मजबूती है